يو داشيت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من داشيت school. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن رنين الأذنين سمع الرنين في الأذنين أو رؤية أشياء في وقت بدون بدون سبب معين أو الإحساس بالقشعريرة أو الإحساس بالبرد في بعض الحالات فالإخوان في هذه الحلقة سنتكلم عن الخفايا ديال آه، رؤية العالم الآخر أو سماع العالم الآخر أو الإحساس بالعالم الآخر فكما تعلمون في الأفلام الهوليودية الحالية والمعاصرة يتكلمون عن هذه الأشياء المخفية بطريقة سبليمينال آه، بطريقة آه، تتكلم مع عقلنا الباطني لكن في الواقع أو في العلم الحديث لا يؤمنون بهذه الأشياء فهناك شيء سنبدأ بالأذنين يسمى بالإنجليزية the ringing of the ears آه، نسمع صوت سرانين في أذننا فهناك حالتين يا إخواني الأعزاء الحالة الأولى هو أن الإنسان إذا سمع رنينا في أذنه وهو لم يكن إنسانا آه، متدين وليس إنسانا ذو قوة روحانية كبيرة فذلك يكون مرض إصابة بمرض في الأذنين أو إصابة بالتوتر hypertension ففي هذه الحالات يكون آه، صداع في الأذنين أما إذا كان الإنسان متدين أو ذو طاقة كبيرة وسمع رنين في الأذنين فذلك هي آه، مخلوق يريد التكلم تكلم معه أو رسائل روحانية يجب تشفيرها فهو, فهو قريب من العالم الآخر فذلك الرنين نسمعه عند الإسقاط النجمي فبالنسبة طيب، للإخوان والأخوات الذين يقومون بالإسقاط النجمي فعند ما يكون الإنسان مرتخيا ومستلقيا آه، للولوج في هذا العالم يسمع آه، آه، رنينا كأنه يدخل إلى عالم آخر كأنه تدخل إلى بوابة أخرى كما يقوم بذلك الأفلام الهوليودية إذا هذا من جهة <clears throat> ماذا نفعل في هذه الحالة عندما نسمع رنينا في أذننا ونحن بكلام بكامل القوى الصحية لا أقول هناك بعض الناس يسمعون رنين لأن لهم أعصاب أو لهم مرض في الأذنين أو شيء من هذا القبيل هذا شيء وحده حنا نتكلم عن الناس العاديين الذين يقومون بتنمية ذاتية والذين يمكن أن يقتربوا من هذه العوالم الروحانية في بعض الحالات لأن هذا الرنين وحتى لو كان الإنسان متدينا أو ذو طاقة كبيرة لا يسمعه في كل الحالات فيسموا لي جيد إيه نو جيد او معقبات بعض الحالات يكونوا معقبات يحميوننا او هناك آه، في بعض الحالات مخلوقات يكون قربنا يريدون التواصل معنا اذا حسوا بطاقه بان طاقتنا كبيره لان آه، المخلوقات الروحانيه يمكن ان آه، يشعروا بقوتنا الروحيه لغه الهاله ديالنا يرون الهاله ديالنا لكن لا, لا يرون جسمنا لا يرون شكل آه، وجهنا وشكل آه، ملابسنا لكن يرون آه، الهاله ديالنا يمكن ممكن ان لا يعرفوا لو لو اننا ذكور او اناث لكن يرون الهاله ديالنا ويمكن ان يريدوا التواصل معنا اذا انجذبوا الى هالتنا هذا من جهه الان سنتكلم عن القشعريره في بعض الحالات يمكن للإنسان أن يحس آه، إذا دخل أماكن معينة أن لحمه آه، يحس بقشعريرة هذا هناك حالتين الحالة الأولى هناك برد إذا كان هناك برد آه، المكان بارد فذلك طبيعي لكن الحالة الثانية هي أن الإنسان إذا كان وحده وليس هناك عوامل خارجية يمكن أن نحس بالقشعريرة إذا أعجبنا شيئا ما أو إذا سمعنا شيئا لا نريده لكن في مكان محايد مثلا حسينا بقشعريرة مثلا فذلك يدل على أن هناك شيء أو طاقة قربانة يمكن أن يكون كائن يمكن أن تكون فقط طاقة ذلك المكان آه، تتماس مع طاقتنا مع الهالة ديالنا ولكن يمكن أن يحس الإنسان بهذه الأشياء إذا كان عنده الأويرنس عنده التامل عنده القوه الحدس عنده القوه كما نقولوا قوه آه، البصيره لان في نفس المكان اذا كان هناك مخلوقات كاين بعض الناس لن يحسوا لن يشعروا بهذه القشعريره لكن اذا كانت النفس ديالك متطوره يمكن ان تلتقط هذه الاشياء الحاله الثالثه هي رؤيه بعض الاشياء كما تكلمت عنها في البصيره رؤيه الجن في الحلقة دي حلقة دي شي أربع حلقات أنه في بعض الحالات إذا كان الإنسان آه، في حالة تأمل أو في حالة اطمئنان وكانت دقات القلب ديالو منخفضة كأنه في حالة آه، نوم خفيف بحال حالة الإسقاط النجمي يمكن الإنسان في بعض الحالات إذا كان ساهيا مثلا داير هكا يمكن أن يرى شيئا يمر قربه ليس دائما فيمكن أن يكون ذلك الشيء من العالم الآخر الا إذا دخل الإنسان كما قلت في الفيديو ديال هذه واحد أربع فيديوهات على الجيل البصيرة القوى الخارقة يمكن الإنسان إذا دخل في تنويم مغناطيسي عميق أو في حالة تأمل عميقة يمكن أن يرى الأشياء بشكل أوضح فهذه هي التي تسمى في الإنجليزية كلير فايونس الرؤية بشكل حاد كلير أودينس السمع بشكل حاد والكلير كينيستيتيك الإحساس رينكين اوف ذا ايرز الرنين في الأذنين إذا شكرا لكم الإخوان تنتمنى أن هذه الفيديو فاتكم استفدتوا شيئا ما أحبكم وشكرا لكم شكرا كاع الناس اللي تيتبعونا كاع الناس اللي تيشجعونا من جميع الدول تحياتي تشجعونا